nak bina manusia nak proses we jadi teraturnya mengikut hikmat yang Allah Taala buat turun Quran. Bakpo boleh tak buat turun surah tu dulu, surah ni dulu. Tapi Tuhan buat turun surah ha ni, ha ni, ha ni, ha ni, ha ni.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 Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surah baru pula iaitu suratul Qasas dalam pimpinan Ar-Rahman muka 822 nah. Muqaddimah surah Al-Qasas. Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 88 ayat. Dinamakan surah Al-Qasas artinya kisah-kisah. Kerana kisah-kisah yang telah diamali dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ada disebutkan pada ayat 25. Ini ha, kisah Nabi Musa panjang pula yang kita akan baca di dalam surah ni. Intisari kandungannya. Menerangkan kebenaran Al-Quran dan kandungannya yang jelas nyata. Setelah Allah Taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam yang telah lalu zamannya lalu menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara yang gaib iaitu eh, perkara-perkara perkara-perkara gaib itu sedang ia tidak ada di tempat berlakunya peristiwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina. Ini ha, insya-Allah dah kita akan tahu satu persatu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa pergi terima wahyu naik uh, bukit Tursinan. Allah rayak di dalam Al-Quran. Hei Muhammad, mung tak ada duduk sekali ni dengan Nabi Musa. Tapi, akulah, kamilah beri wahyu kepada mung seolah-olah cerita yang berlaku di zaman Nabi Musa tu duduk, duduk, duduk di Mung. Alhamdulillah. Dah. Lagi juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun kemudian diterangkan meskipun kandungan kitab suci al-Quranul Karim tidak diturunkan dengan sekaligus bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan yang dengan lain dengan berisi hukum-hukum dan keterangan nasihat-nasihat dan pengajaran kisah-kisah dan misal perbandingan selain daripada dalil dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal maka tiap-tiap bahagian Al-Quran yang diturunkan itu adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa atau menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya ini ha, juga cuba kita gambar lah. Quran ni walaupun turun tak sekali tapi yong yai dia tu maknanya hubung kait Quran dengan ayat tu dengan ayat ni ayat tu dengan ayat ni walaupun turun tak sekali tapi hikmah besar yang Allah Taala waktu turun mengikut tertib turun tapi apabila jadi sebuah Quran nabi diperintah supaya royak kepada sahabat dan royak juga kepada umat dia tertib Quran ni mula dengan suratul Fatihah. Suratul Baqarah, surah Al-Imran, suratul Nisa, suratul Maidah, suratul An'am sapa ke akhir suratul Nas. Kalau kira turung, bukan turung macam tu. Ha. Turung surah Iqra. Pada mula-mula, apa tak ambil surah Iqra tak depan. Sebab tu ada sebahagian ulama dia tafsir Quran mengikut Tertik turun. Ha. Mengikut tertib turun Quran. Dia tafsir turun tu. Sebab setengah-setengah ulama dia katanya nabi nak bina manusia, nak proses menjadi teraturnya mengikut hikmat yang Allah Taala buat turun Quran. Bapa boleh tak buat turun surah tu dulu, surah ni dulu. Tapi Tuhan buat turun surah ha ni, ha ni, ha ni, ha ni, ha ni. Sebab apa tu? Sebab nak pergi partner cara hidup manusia. Surah yang turun di Madinah, dia tak turun di Mekah. Macam gitu. Sebab cuang wala tu. Tapi apabila sempurna dah Islam oleh. Kita buat tanya, buat soalan katanya. Kita nak ngaji tafsir ni mengikut tertik turun surah ke? Ke mengikut tertik satu sampai seratus empat belah yang ada di dalam Quran. Jawab pernya boleh kedua, tapi mengikut keadaan. Walaupun surah yang kita baca mana-mana surah sekalipun. Kita tafsir, kita hurai kena belaka. Sebab apa tu? Sebab Quran ni ulama dia misal serupa dengan air laut yang boleh kita nak cebok di mana saja boleh. Nak cebok di, te, di tebing dia apa boleh. Di tengah dia apa boleh. Di hujung sana apa boleh. Kena belakang. Sebab apa? Yong yai. Hubung kait supaya saya labo tu. Itulah. Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Sebab tu kita nah, dia duduk di siapa nak hurai, siapa nak rayak. Lepas tu orang nak rayak, nak hurai tu dia kena reti semua Quran. Kalau bolehnya orang tu orang yang hafal Quran. Orang reti bahasa Arab. Orang tahu sebab boleh turun ayat-ayat. Dan kaitan di antara ayat dengan ayat pun, dia tahu. Inilah. Semolek-molek tafsir, iaitu tafsir Kro'el dengan Kro'el. Tafsir ayat dengan ayat. Wrong pada tu tafsir ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melepas pada tu lah, baru perkataan sahabat. Sebab sahabat ni, orang duduk di dalam hidkan kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia katanya kalau sekiranya Quran sebuah ni ditafsirkan aku boleh royak semua ayat mana dan tepat mana diturunkan ayat tu ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud sebab dia lah orang yang terima Quran daripada mulut Nabi dan dia tahu semua hitkan yang berla <clears throat> yang berlaku pada ketika tu sama ada di Mekah maupun di Madinah. Alhamdulillah. Orang-orang Pasang itu dah yang bijak dan kena dalam hal tafsir Quran. Alhamdulillah. Saya tak ada niat tafsir dah. Saya royak dulu lagi. Katanya hendak baca hari-hari hari ni kepada kita ni, saya tak ada niat tafsir Quran. Saya niat katanya saya tolong baca. Baca hak yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman ada dalam tafsir yang saya baca tafsir tu sikit hak tu sikit hak tu sikit mari ayat kepada kita nah hari ini alhamdulillah Allah Taala sapa pahala kepada penulis pimpinan Ar-Rahman namanya Syekh Abdullah Muhammad Basmih orang Kelantan ni nah alhamdulillah rahimahullahu taala dia adalah sebagai seorang guru Al-Quran yang dia mula tulis terjemuh Quran tu iaitu muqaddam muqaddam al-Quran juzuk 30 lepas tu dia mula-mula tu tulis tulis tulis tulis tulis tulis siapa jadinya sebuah al-Quranul Karim nah baca pula isi ni ditegaskan pula bahawa <clears throat> ditegaskan pula bahawa Allah jualah yang menciptakan sekalian makhluk dan dialah jua yang memilih sebahagian daripada makhluk-makhluknya itu dengan diberi keutamaan dan kemuliaan. Bismillah. Di antaranya ialah rasul-rasulnya. Rasul ni bukan tamnaing mitok dah. Tapi tang-tang. Sebab tak ada sore pun manusia royak katanya Tuhan Tuhan latih kita jadi rasul. <laughs> tak ada. Sebab hijau rasul ni hijau berat. Ya kena pergi cari orang. Hak pasal menetek. Kepala kerah. Kafir. Munafik. Pas jenis-jenis hijau lagu ni. Siapa ada nak? Ya semua orang yang nak duduk seni belakang. Tapi rasul. Kena latih. Mung jadi rasul. Masya Allah. tu teruk hijau. Hijau rasul ni hijau clear. Kalau kita kira-kira dengan, dengan hidup kita. Nah. Jangan hidup kira dengan orang okay, yang dilatih jadi rasul. Hidup dia lagu mana? <coughs> hidup dia lagu mana bagi kita tak tahu. Nah, hidup rasul ni. Cerak nah. Allah Ta'ala plop cai semua rasul. Terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. di dalam banyak-banyak ayat di dalam Quran. Mung jangan hidup gabah hati, jangan hidup bosan, jangan hidup kriak. Tapi Nabi pun perasaan dia, perasaan manusia supaya orang-orang ramai ada susah, ada payah, ada suka, ada duka. Gitulah. Nah. Maka tidaklah patut bagi sesiapa pun memilih yang lain daripada yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Ini ha, pendiri kita setiap orang. Eh. Pilih Allah Ta'ala dan pilih Rasul. Lebih-lebih lagi, tidak patut bagi golongan kafir musyrik <clears throat> memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini tidak pula bermakna bahawa seseorang itu dikehendaki jangan menggunakan akal fikiran. Bukan arti katanya pit. Cara untuk kita nak wikra, nak sangkra, nak cai sati, cai panya bukan. Allah Taala buka semua kepada manusia guna akal fikiran tapi kena jadi selorong dengan hak Allah dan hak Rasul jangan ออก lu ออก nok lu nok tang gitulah <clears throat> dan kegiatan dan usaha kegiatan usahanya tetapi maksudnya hendaklah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya memikir mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri bulat-bulat kepada Allah tu pendirian kita orang Islam jadi saya baca ni hurai belai-belai dah <clears throat> kan masa kering tekak gini <coughs> kerana apa? kewajipan seseorang ialah berusaha sekadar daya upayanya dan kesudahannya terserah kepada Allah Azza wa Jal aku itulah hidup kita benar-benar tak perlu kita korek fikir dalam maka kita serah kepada Allah begitu akal fikir kita ni ya mikit jamkat ya ada pedang dia kita tak boleh mikir teluk lebih pada tu, tak boleh. Kita kena fikir hak duduk dalam dalam wong dia, dalam corporate dia. Hak yang diizin kepada kita boleh kita fikir, fikir lagi. Tapi benar, hak tak sepatutnya kita fikir. Maka serah kepada Allah. Sebab apa? Hikmat yang kita tak tahu tu banyak. Tak perlu kepada kita duduk korek tanya go to go ni, go to go ni. Gitulah. Nah. Oleh kerana golongi hartawan. Hartawan ni arti apa? Orang-orang kaya. Orang yang banyak harta benda, terutamanya dalam kisah, dalam suratul qasas ni, Allah Ta'ala akan ceritanya, haqarun. Tu heraya, dalam akhir, dekat-dekat dengan akhir, inna qaruna kana min qawmi Musa, fabagha alaih. Sesungguhnya, sesungguhnya qarun adalah waris waris sepupu payah Nabi Musa. Nanti gitulah hartawan. Kaum kafir musyrik yang menentang Nabi SAW terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Orang-orang kafir musyrik Mekah pada zaman dulu. Hak kaya-kaya ni Masya Allah. Dia tumte harta benda dia untuk menentang Islam. Gitulah. Nanti tengok setelah lagi dah. Ada hak korun ni yang Allah Ta'ala raya. Maka Allah Ta'ala menceritakan kisah Korun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka. Korun lebih kaya daripada orang musyrikin kau lagi. Wallahu alam lah. Saya tak fikir sorry bodoh-bodoh saya lah. Saya tak berasa dia tu hair raya di dalam Quran ni tak? Kita nak pergi tiap manusia sekarang ni wallahu alam lah saya tak tahu ni tak ada satu titik katanya konti ruai tisut radap lok ataupun ที่สุดของโลก siapa lah ni wallahu alam lah saya tak tahu kalau dulu orang duk sebut sama Bill Gates yang jadi tua Microsoft tapi sekarang ni wallahu alam boleh jadi Bill Gates turun dah orang lain naik pula tapi tak sama dengan kayanya korun yang Allah Taala royak katanya inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah sesungguhnya anak koci gedong harta benda dia saja tu orang gangguh-gangguh hakak tak rok Sehingga dalam tafsir Al-Qurtubi ayat katanya, anak koci sahaja tu kalau tok atas belakang uta, seko-seko uta tu kalau kita tok namnak katanya berapa? Berapa kilo uta boleh hakak? 70 ekor uta tu tak habis lagi anak koci. Masya-Allah, anak koci tu. Saya dak lah dak berasa katanya, orang hak ada anak koci banyak sekali parung. Sebab ya sebekah, dia ya, kena buka bilik tu, bilik tu, bilik tu, bilik tu, parung kita orang tamada kalau ada harta tu sep yang sekadar tu ya. tu sep okey okey okey okey berahat dia buka tapi Masya Allah, korun ni harta benda yang berlipat kali ganda banyak yang Allah tak ada rakyat di dalam Kro'el. Dia berasa katanya, tak ada kali manusia lebih daripada korun yang berharta benda banyak. Tapi akhir sekali, bihi بِهِ وَبِدَارِهِ ard Maka dia sendiri dia dan harta-harta benda dia semua dia tergelar, ditelai, telai, telai, telai, telai oleh bumi sampai ke hari ni. Ha tu. Dek mana tempat dia tu? Iaitu ya, di Mesir. Sehingga nama dia Buhairah Qarun. Jadi laut, bukan jadi laut, jadi sungai besar. Kalau kita pergi tengok, main dah cia. Tempat yang duduk di tengah-tengah padai pasir tapi jadi sungai. Hat situlah Orang letak namanya Buhairah Qarun. Iaitunya laut kecil. Yang dia tergelarnya Korun di tempat tu. Nah, sebab tu orang-orang royak katanya harta Qarun, harta Korun. Nah. Banyak dah. Eh. Siapa masa dah. Tapi hurai ya, pasal hidup baca, hurai, hurai, hurai, hurai. Jadi habis dah masa. Nah, Allah kita sambung semula cerita pada mukaddimah dia.